Hey Leute, willkommen bei Minecraft. Wir machen mal eine neue Welt. Ja, namens SSTV. Ja, wir überleben. Sieht sich viel aus, Bauwerke werden an. Welt wird Standard und so an. Ja, ich bin jetzt Survival. Ja, weil ich habe keine Lust mehr auf Kit PvP. Ja, und ich kann auch nicht immer reintun. Zwei muss ich ja nicht immer spielen, deswegen. Ja, und ich kann auch jetzt nicht so gut spielen, weil mein auf mein ich gehe geradeaus mit meinem Mittelfinger und auf meinem Mittelfinger ich gerade fest drauf, weil ich mir wehgetan habe. Ja. So, schon mal ab. Mache ich mal ein Crafting Table. Dann machen wir mal ein Schwert. Ups. Ja, Ah, Wolle, damit könnte ich mein Bett machen. Ja. Jetzt habe ich schon drei Wolle. Genau, hm, das Wolle. Und ich mache dann mal Spitz, ein äh, Holzachs. damit ich mehr Bäume abhacken kann. Ja. Das ist sehr damit ich auch Holz bekomme. Ja, ich weiß, ob, ich schon, ob ihr es schon gehört habt, aber ich will das Survival Map, äh, Adventure Map spielen. Ich habe auch im Status geschrieben, dass, dass ich wieder äh, jetzt Survival spiele. Und ich nehme nicht so lange auf. Nein, das will ich nicht. Höchstens, höchstens sie macht Minuten. Oder weniger oder mehr. Ich weiß jetzt nicht gerade, wie lange ich aufnehme. Oder doch, warte. Ja, okay. Ja. Und wollen wir unser Haus gleich hier direkt drüben. Das Texture Pack ist Bar, ähm, boah, ja, Sparks 128. Ich sage euch jetzt meinen Tipp, das habe ich von meinem Freund gelernt, wie das nicht leckt. Also ich gehe auf Grafikeinstellungen, nein, Chucks, nicht auf 12 und Slack, das ist richtig. Gehbewegung könnt ihr an und aus, das hat gar nichts damit zu tun, also ich habe das angelassen. Wolken müsst ihr ausmachen, müsst nicht, aber damit das nicht leckt. Vollbilden müsst ihr, ähm, ja, das war schon. Oder? Ja. Dann mache ich mal Gesamtausflüge. So ungefähr. Weil ich gerade eben, ja, das gemacht habe. Alles steht in der Beschreibung. das Texture Pack. Ja. so brauche irgendwo einen ganz schönen Platz. Und keinen ekligen Platz. Ja. Und das ist ja die erste Folge. ich will das jetzt auch nicht so richtig groß, eine Villa, in der ersten Folge so eine Villa und so wohin. Läuft bei mir. Will ich jetzt auch nicht machen. Das ist nicht gut, gar nicht gut. Ja, du machst noch einmal. Ja, dann geht's schon so. Ja, das ist gar nicht gut. Kein großes Haus. Erste Folge. Ja. Oh, es leckt wieder. Nein, bitte nicht. Und dann plus auf 12 Channels gelassen. Ja, ich spiele auf friedlich erstmal. Hm, ich, ich frage mich, wieso das weg. Ja, ich will auch Tutorials machen. Ja, will ich. Ist das dagegen? Ja. Ich weiß, ob ich schon die Ansage gesehen habe. Oh, kein Holz mehr, leider. Kein Holz mehr. Dann werde ich schon mal die Folge Tschö mit Öl.